कर लो जी जिसको इग्नोर करना है कर लो जी जिसको इग्नोर करना है मेहनत की खानी है तुमने कौन सा मेरा पेट भरना है क्या कर लो जी जिसको इग्नोर करना है मेहनत की खानी है तुमने कौन सा मेरा पेट भरना है और अपनी हरकतें याद रखना कुछ दिन बाद मैंने इससे भी बुरा इग्नोर करना है